हाँ हाँ नौजवान चढ़ जो सर मैंने कहा आप जाते कहाँ तो नौजवान दिखा जी अरे हाँ चल चढ़ा जी बैठत बैठत थोड़ा सामो हो जिए हाँ बाय बाय कर हाँ बस ले वीडियो कैमरा कर देगा हाँ मत कह हाँ, नहीं हुई अरे वीडियो कैमरा पर सीधी नहीं हुई हाँ, वीडियो कर देती मैदान अरफात देखो खैमा बना दे देख के हर के हर से आदमी आवे थे इनका समझे उसको देखा तो था दिखाई कौन सी सब तो तो बाद में तो दिखाई कै हजार साल कै लाख साल पुराना है तो मांग लीजिए अबे फंकी भी कहती है ले रूम रूमा पर खाए खाते كم هذا واحد؟ هذا خمسة هذا خمسة هذا عشر شوف شوف شوي أبي كا है फंकी की मेहंदी है मेहंदी अबे gel. Tiada lagi jaga. हाँ और दूर ले बैठा के दस रहा ले हाँ चलते पूछी जा अगर ले दूर है तो खाली खड़ा करा के बैठा दो जी أنا مصور عشان ما تساعد الناس تطلع हाँ उठो बोल कही तो चले थे गाय फोटो खींचा था फोटो खींचा था कहाँ उठवा दे पाएंगे कितना लीजिए अबे डराती है अंग्रेजों आवत नहीं चला चल चले तो दूसरी जगह वो ज्यादा नहीं रोकी चल बे आप बस गया